Hello dyan sa aking mga ka-vibes! Welcome to my channel. Kung kayo man ay mga mapanghusga, huwag mag-alala dahil dito sa aking channel, kayo ang bida!